عسلامة في الفيديو هذا باش نتعرفوا على ال technique goutte à goutte الحاجة اللي تنجم تربحنا برشا وقت وبالأخص برشا ماء باش نبداو لازمنا نرسم المخطط تاع الجردة متاعنا نتعداو لل traçage وين باش نحطو تايواتنا بالضبط ناخدو خيط نقيسو بيه المسافات وين باش نعملو القب متاعنا نعملو نقب في التايوات متاعنا على حسب القياسات اللي خذيناهم ونحاولوا نوسعوا فيهم أول ما نكملو ننصليو التيوات الصغار متاعنا في ال tuyau الكبير من بعد نحطو ونصليو دي فان سبالات صغار نحلوهم كي نحبو نسقيو شجراتنا نربطو كل شيء بالسبالة متاعنا وبهكايا نكونو كملنا